Bonjour <laughs> Tu vas vite, j'ai même pas le temps de redescendre mes mains Vas-y, go Bonjour Et bienvenue, la saison 2 de Shibuntu commence Abonnez-vous et pensez à activer les notifications Activate notification and subscribe, Shibuntu Season 2 is coming Pensez à lâcher prise Bon vidéogramme Thank you.